ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੀਰਦੀ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰਗੀ ਤੂੰ ਹਿਲਾਕਾਰ ਦਾ ਰੂੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚੋਨਾ ਹੀਰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਸਨਾ ਡਿਜਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਠਾਏ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢੋ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਮਾਫ ਸੱਜਣਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੱਜਣਾ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮਿਠਾਸ ਗੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰਗੀ ਤੂੰ ਹਿਲਾ ਕਾਦਾ ਗੂੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਓਏ ਲਾਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਓਏ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਓਏ ਬੱਗੀ ਜੀ ਹੀ ਲੂਮੜੀ ਮਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਕਾਕੇ ਤੇਰੀ ਲੂਮੜੀ ਮਸੂਮ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਜੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰ ਗਈ ਤੂੰ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਗੂੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗੇਰਾ ਪਾ ਦੇਖ ਲੈ ਸੋਣੀ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੂਗੀ ਮਹੀ ਚਾਲ ਖੇੜ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਘੇੜ ਚਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਲੇਖੇ ਮਨ ਦੇ ਗਰਮੀ ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਕਰ ਗਈ ਤੂੰ ਹੀ ਲਗਾਦਾ ਗੁੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚੋ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰ ਜੇ ਹੰਗਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਵਿਕਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਗੀਤ ਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ ਦੱਸ ਕਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਟਿਕਦਾ ਪੈਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਪੈਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪ ਗੀਤ ਬਣ ਜਈ ਦਰਜ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਫ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਪੀਰ ਦੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ ਥੱਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੀਰਦੀ ਰਾਂਝਿਆ ਆਵੇ ਕਰ ਗਈ ਤੂੰ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੂੰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰਦੀ